Yeah. Эй, я Миродагия, бар лапывать на мой накал, листишься. Еще дня растует рідічная, зибобличная дуся по грабзонам Денеля в шаном радовке. <laughs> И масса рахошая волицкая есть. Ha ha ha! フッ Mm. Сьогодні ростуть. Yes, what is it?